Ди. Ди. О. О. О. О. Ди. Ди. Эле. Эле. И. И. Гулу гулу. I am the one, the way your son don't need a gun to get rich. Сука, блядь! Alright, Will, you got it. Got it, Will. I do parkour. What do you do? I do parkour. You do? I do parkour. Get